Привет! Меня зовут Аня, и это рубрика «Вопросы и ответы». Напоминаю, что отныне мы каждую неделю будем отвечать на популярные вопросы от наших подписчиков и клиентов. Если у вас есть какой-то вопрос, не стесняйтесь, пишите его в комментарии под этим роликом, и мы быстро дадим на него ответ. Мы открыто говорим о том, что работаем только с надежными партнерами, дропшиппинг-поставщиками. Именно поэтому в этом ролике я хочу вам рассказать, кто он идеальный поставщик для маркетплейсов и интернет-магазинов. Итак, давайте по порядку. А какие же критерии к поставщику, без которых сложно продавать свои товары на маркетплейсах? Основной критерий – это, конечно же, конкурентная цена. Люди, покупая товары в интернете, заведомо хотят купить товар намного дешевле. Промониторить этот же товар на других торговых площадках не занимает много времени и в принципе это умеет делать каждый. Именно поэтому важно держать конкурентную цену, а тем более на популярные товары. Ведь сейчас любой поставщик следит за трендовостью рынка и старается продавать именно тот товар, который на пике популярности. Соответственно, если ваша цена не конкурентно способна, то вероятность того, что этот товар купят у другого поставщика, гораздо выше. В свою очередь, маркетплейсы и интернет-магазины хотят забирать товары с конкурентной ценой. Их основная задача – это прибыль и сохранение лояльности покупателей. Вкладывая свои деньги в рекламу и продвижение неконкурентных товаров, они рискуют уйти в минус. Реклама должна окупаться. Второй, но не менее важный критерий – это качественное обслуживание клиента и постпродажный сервис. Суть интернет-продаж для любого из нас – это экономия времени и быстрое получение желаемого товара. Поэтому важно быстро перезвонить по заказу, предоставить нужную консультацию, дать э, максимально оперативную информацию об отправке товара и в случае поломки предоставить постпродажный сервис. Я думаю, не стоит объяснять, что если клиент не получит качественное обслуживание, то, скорее всего, он откажется от заказа, вы не дозаработаете, а Marketplace поставит под вопрос размещение вашего товара и продвижение его на своей площадке. Акции. Все любят акции. Я люблю акции, вы любите акции, интернет-магазины любят акции и покупатели любят акции. Зачастую путь к сердцу покупателя лежит через плюшки. Обратите внимание, что акция это не всегда большая скидка на товар. Вы можете оформлять комплекты и на них делать скидку. А, вы можете делать бесплатную доставку. Также вы можете делать дополнительные презенты к товару лояльность покупателя будет выше, если акция э, не будет приурочена к празднику. Ведь любой человек хочет чувствовать свою уникальность и в любой другой день. Не делайте искусственных скидок, ведь покупатели мониторят цены и увидят, что ваша акция фейковая. Запуская акции на свои товары, вы увеличиваете количество заказов и лояльность покупателя к своей продукции. Тем самым вы увеличиваете свой оборот и, соответственно, заработок. Оригинальный товар Большинство интернет-магазинов и маркетплейсов дорожат своей репутацией и, соответственно, не размещают нелицензионный товар на своей площадке. Трендовые товары. А, продавать стоит те товары, которые будут использоваться высоким спросом. Со стороны Хабер команда аналитиков мониторит трендовость рынка и предоставляет вам анализ по популярным товарам, для того, чтобы вы зарабатывали больше. Широкая ассортиментная линейка, желательно более 100 SKU. Широта ассортимента даже в пределах одной категории или же бренда существенно влияет на количество заказов. Контент на товары. Интернет-магазины и маркетплейсы заботятся о своих продажах, а залогом хороших продаж является качественный контент на карточку товара. Вы ведь и сами не будете покупать тот товар, о котором у вас мало информации. Именно поэтому Хабер предоставляет вам требования к контенту. Это требования к качеству фотографии, к описанию и к характеристикам товара. Доставка товара покупателю. Тут все просто. А, поставщик должен быстро доставить товар покупателю, так как логистика полностью на его стороне. В свою очередь, маркетплейсы хотят получить полную информацию о способах доставки товара. Ведь покупатель на данный момент сам хочет выбирать, где, когда и как он хочет забрать данный заказ. Именно поэтому важно предоставлять максимально полную информацию о доставке товара. Поставщик должен иметь государственную регистрацию как субъект предпринимательской деятельности. Простыми словами, иметь ФОП или быть юридическим лицом для заключения договоров. Что же в итоге? Маркетплейсы и интернет-магазины сотрудничают с поставщиками, которые соответствуют определенным, понятным и простым критериям. То есть идеальный поставщик — это компания, которая имеет большой выбор интересных товаров с конкурентной ценой, с хорошим контентом, умеющая быстро прозвонить по заказу, проконсультировать клиента, дать постпродажный сервис. И, конечно же, компания, которая любит своих клиентов, ведь любой клиент это чувствует. Ждем новых вопросов в комментарии под этим роликом, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Удачной торговли!